رجعناكم كثير كثير السلام عليكم أصدقائي رجعناكم بفيديو جديد هو بدنا نتسلى يعني نلعب أنا والتوأم وكنا الضحاك شوي ونتحدى بعضنا هو عبارة عن ست كاسات فيهم يعني أنا بصراحة أنا ما بعرفش فيهم هالكاسات يعني هو تحدي يعني وفي كاسة وحيدة من هدول الكاسات يعني تنجينا يعني طعمتها طيبة مثل ما بقولوا وبدنا نسحب اوراق هون اوراق كل آه، ورقه هي محطوط آه، رقم كاسه من واحد لسته وفي كمان ورقه هيك مخطوط فيها هيك انه ما بعرف ايش هي كمان نفس الشيء انا انا متفاجئ يعني كمان ايش هي التحدي وكمان هي صحن الفواكه هون مشان اذا الواحد ما استحمل الطعم او شيء كان ياكل الغاز يعني هيك تقلب معدته وكاسه المي كمان هون موجوده معنا Umbelleş Allah. هلا حجر ورقه مقص اللي خسران اللي بخسر بده يسحبها بالورقه يلا واحد اثنين ثلاثه حجر ورقه مقص انتوا الاثنين كنتوا تبلشوا <laughs> يلا انتوا الاثنين خسرتوا انا ربحان اول شيء بتسحب ساميه حبة كورة تمام؟ تمام يلا غمض عيونيك اسحب وحدين يا اما لا تفتحيها لا تفتحيها غمض عيونك غمض عيونك لا تفتح غمض يلا خذ وحدين خفض خطوة ها يلا افتحي سامية لا تفتح انت حظك حلو رقم اثنين سامية رقم اثنين مو هلا مو هلا خليها انا بضيف اياها بايدي بدنا نرجعها انا هلا دور الكورة يا رقم خمسة الكورة رقم خمسة انا هو الرقم يلا تفضلي يا سامي تفضلي اقول لك اياها انا انا ولدت لا هذا الرقم رايك خلص عجبتك طعمها؟ عجبتك؟ طيبة؟ لا <laughs> انت come say, اصحاب الله يلا واحد واحد واحد اثنين ثلاثة هلا ولا أم أعرف رحنا لا تعالوا هلا ولا أم أعرف مين خسر؟ أنا خسرت ما حدا تعالوا مثل الله لا تعالوا انت عملت حجرة وأنا مصيبة وأنا شيء يلا حجرة ولا أم أعرف انا بفكر اه انا صرت؟ انا صرت ثانية وانا بفكر يا سلام الله يعيني ويا نعم السنين واحنا جرح السنين لحد قالنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا لحد قال عنا خمر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا بس لما تيجي ونحكي لك علي جرى وامسح دموعي من ميلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي منديلك علي جرى علي جرى علي جرى الله صل الله صل آه. صوته حلو؟ صوتي 接下来。 سامية علي أنا رقم ستة علي رقم خمسة سامية أنا فيها هي؟ ها؟ خمسة وأنت؟ أنا بدي أشرب بدي أشرب أول أنا أنا وياك يلا نشرب مع بعضنا Ha ha ha! هنبلش بعد ال كانها انا وساميه، الطعمه الحلوه، يعني بدك طعمه؟ واحد اثنين ثلاثة حجر ورق قص تعالوا تعالوا حجر ورق قص تعالوا تعالوا حجر ورق قص تعالوا تعالوا حجر ورق قص قصيتك قصيتك انتو خصالي <laughs> انتوا خصالي

ثلاثة بكورة لا ثلاثة أول شيء بدنا نضرب بكورة نشربه رقم ثلاثة رقم ثلاثة لا ثلاثة هي ثلاثة أول طيب طيب سامي ايه قوم واقفين وغني يلا غني شو بدك يلا غني غني لنا نسمع الغفوره كان تحكونا كلمة وما رح لازم تطلعي مني كلامك ما بيهمني حتى لو تنسني حصة حصة حلوة بس لا ما تغني أبدا سوسة <laughs> ما نرجع لعبتنا جاهزين؟ جاهزين جاهزين يلا الله قلت له انا بدي اسحب غمض عيوني انا انا بعطيك انا بعطيك عصير لا انا انت بعدين الله رقم واحد طب انا رقم واحد رقم واحد خسرة خسرة فرحانة؟ فرحان خسرة Hmm. يصير معي يلا نرجع مرة ثانية جاهزين؟ جاهزين يلا حجر آه. شيلها شيلها اي شلتها ما بصير افتحها يلا افتحها اعطيني افتح لك اياها غني على كيفك شو تغنينا اليوم؟ كلها حبونا جيبوا لي السماعات جاهز؟ ايه كثير؟ ايه يلا كل حبونا عمرو وصاريتم الله يطهر كارونا Hanuna. Hanuna. Hanuna. Hanuna. Hanuna. Hanuna. Allah يعين. مسيدة النور مسيدة مسيدة أحمد مسيدة الله يعين. هذا عسأل أربع هذه أسأل أول أسأل أسأل خلاص خلاص صفوا قلوب عنجد صوتك بيدمر عمو حبيبي انا هو حباك بس ادمرك انا هو حباك ولا لا انا؟ اه لا ما تعيدها لا ما تغني يا امو ما هو مشان مشان مشان مشاهدينا يعني <laughs> شفنا وهذا كان فيديو لليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله هيك سلينا مع بعضنا وانبسطنا وانطرونا بفيديو جديد ولا تنسوا الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل الجرس وباي باي اهلا شو بسوي هون؟ اهلا يطلع عنا ضيف يلا انا يطلع عنا ضيف يلا يلا جوجو جوجو آه. اخت التوأم إيه. اخت سوسو وراء حلو سلامي يلا تعال شاركينا اصحابي خلي ورا انت وحظي خلي خلي من هون شيلي من هون خلي وحدي خدي خلي وحدي هديه إيه، إيه، يا ايه تعالي تعالي انا خلاص رام أربعة رام أربعة خلصة حب هذا الأمر الأربعة اشربي تعي اشربي هذا الأمر أربعة اشربي اشربي كوزوزة حلوة اشربي اشربي